为应应国际绿色供应链趋势，并达成我国能源转型，政府制定相关目标，于二零二五年将能源密集度年均改善两 percent，强制性节能规定能源消费涵盖达四十二 percent，推动的相关方案中就包含创能、节能、储能三大面向，利用三大面向之正向的交互循环作用，打造能源安全、洁净、永续的新远景。 而其中又以节能的部分为最普遍的能源善用之道，如现今人类活动不可缺乏的各项的家庭生活所需之电能设备，如电灯、冷气、电冰箱等，透过简单的调整，便能省下不少资源浪费；又或者工业厂房的产线工作，更是能透过各项节能断电、控温的装置，替企业创造更安全、更省成本的长期效益。 当然，除了有效的节省能源以外，开发更多可利用的永续能源，更是延续能源应用的一大面向。如建制太阳能板的光电使用，运用水利、潮汐、海流发电，或是建立广大的风电电网等等，并将这些再生能源透过各项的储能系统，以削峰填谷的概念，打造更稳定的电网供应。 将储备电能用于用电高峰，有效平均能源密集度。然而，如何提供更有效率的电能分配与调度，大幅提升三大面向的实质效益，则需仰赖所谓的智慧监控系统。举例来说，透过各项的传感器，便能以更有效率的方式管理能源进出。 达到高度的节流节能效益。若运用在再生能源发电，如太阳光伏系统中的日照计应用，则能精准的监控相关发电收益；而在储能领域中，更是能透过相关的量测设备，监管整个储能环境的变化，打造更安全稳定的电能应用状态。而以上三大面向的监控，若能透过后端智能化的系统整合。 例如，采用云端无线传输的方式，透过各平台装置来做远端即时监控与管制，对于企业的能源自主性能有更大幅的效能提升，加速智慧能源布局改革。而更多智慧能源监控内容，欢迎持续追踪九德电子，我们将会为您带来更多的能源应用可能性。